始めましょう皆さん宿題お願いします毎日宿題は大変ですね、うん、でも皆さん、ね、これは皆さんのためですよはい、はい、あれリノさんはあ遅れてすみませんリノさん遅いですね遅れないでくださいすみませんはいえー、じゃあ、今日の勉強を始めましょう今日は ーノーフォームを勉強しますこれは、えー、日本語で一番丁寧に練習しますはいですはい、これが皆さん話せたら じゃあ次は、はえー、申し訳ありませんが説明していただけませんかはい納家でお願いします申し訳ありませんか説明していただけませんかはい、えー、農家でお願いします納家です 大丈夫ですかトイレトイレ行かなきゃばならさfuck, this was a bit more strange than usual. Ore wa onna no hito no toide desu yo Run, boy. 寝ていましたかあ帰りましょうはい帰りましょう